Croeso i'r seithfed fideo yn ein cyfres o 8 fideo byr i'ch helpu i ddeall y gyfynion data sydd ei hangen i rhedeg yr adnodd asesiadau o'r farchnad 2 leol. Y cyfeirir ato fel LHMA yn y fideo hwn. Dylech ei defnyddio fel adnoddau cyfeirio cyn i chi lenwi'r adnodd LHMA ac wrth i chi wneud hynny. Bydd angen i chi fod wedi llenwi eich ardaloedd o'r farchnad 2 fel y dangosir yn fideo 1 cyn dechrau'r dasg hon. Mae'r fideo hwn yn canolbwyntio ar y ddalen o'r enw Tybiaethau Allweddol yn adran 2 o'r adnodd. Yma, byddwch yn gwneud nifer o dybieithau allweddol y mae eu hangen er mwyn rhannu'r elwydydd ychwanegol i'r gwahanol ddeiliadaethau tai. Mae fideo 2 sy'n ymdrin ac amcanestyniadau elwydydd a fideo 6 sy'n ymdrin ar angen gyfredol nas diwallwyd yn esbonio sut i amcangyfrif yr elwydydd ychwanegol. Mae'r dybiaeth gyntaf yn ymwneud â'r meini prawf fforddiadwyedd sy'n cynnwys dwy elfen. Y defnyddir un ohonynt ar gyfer tair farchnad a'r llall ar gyfer rhent cymdeithasol. Y dybiaeth ddiofyn ar gyfer meini prawf fforddiadwyedd tair farchnad yw mae'r alwydydd a all fforddio prynu yw'r alwydydd hynny lle nad yw mwy na 30% o'i hincwm yn cynfateb i rhent canolrif. Y dybiaeth ddi-ofyn ar gyfer meini prawf fforddiadwyedd rhent cymdeithasol yw bod angen rhent cymdeithasol ar y lwydydd lle bod mwy na 35 o'i hincwm yn cyfateb i werth rhent y ddegfed ganradd ar hugain. Penwyd y tybiaethau diofyn hyn gan y Gweithgor Technegol. Y grŵp hwn hefyd a ddatblygodd y setiau data a'r tybiaethiau ar gyfer yr adnodd amcangyfrifon cenedlaethol a'r anbarthol o'r angen am dai ychwanegol a gyhoeddwyd yn mis aws 2020. Yn y plenu yma, gallwch ddewis naillai'r tybiaethau diofyn neu dybiaethau'r defnyddiwr. Os byddwch yn dewis tybiaethau'r defnyddiwr, Bydd angen i chi ddarparu'r ganran a ddewiswyd gennych yn y ddau flwch hyn, a chyfiawnhau pa mae bod yn fwy priodol na'r canrannau di-ofyn. Mae'r set nesaf o dybiaethau yn ystyried prisiau a dalwyd am dau a lefelau incwm ar gyfer prynwyr tro cyntaf. Defnyddir y tybiaethau hyn i nodi'r alwydydd sy'n gymwys ar gyfer deliadaeth perchen feddiannydd. Mae tabal naw yn darparu gwerth amcangyfriedig tai ar gyfer prynwyr tro cyntaf. Gallwch ddewis gwerth canradd priodol ar gyfer prynwyr tro cyntaf sy'n ymuno ar farchnad 2 ar gyfer pob ardal o'r farchnad 2 a bydd yr adnodd yn darparu'r gwerth tai cysylltiedig yn seiliedig ar y data ar y prisiau a dalwyd am dai yn yr adnodd. Fel arall, os bydd yn fwy addas a phriodol, gallwch gyfrif gwerthodd tai o ymarfer y tu allan i'r adnodd gan ddefnyddio data allanol. Y cam nesaf yw rhannu gwerthodd tai prynwyr tro cyntaf o dabal naw a lluosydd gwerth tai i incwm. Mae hyn yn pennu'r safswm incwm sydd ei hangen yr aelwyd er mwyn bod yn gymwys ar gyfer deliadaeth perchen feddiannydd. Er mwyn gwneud cais am liosydd gwerth tai i incwm eich awdurdod lleol, anfonwch e-bost i afdl cysylltnod lhma at llaw.cymru ac ychwanegwch y gwerth hwn yma yn y ddalen tybiaethau. Mae Llywodraeth Cymru wedi cael y data hyn gan UK Finance ac mae'n hanfodol nodi mai dim ond yn benodol ar gyfer adnodd LHMA Llywodraeth Cymru y dylai defnyddio'r wybodaeth hon. Mae tabl 10 yn caniatáu i chi gymhwyso lluosydd gwahanol ar gyfer ardal o'r farchnad 2 gan gyflwyno tystiolaeth ategol i nodi pam bod y lluosydd hwn yn fwy priodol na lluosydd yr awdurdod lleol. Wedyn, bydd yr adnodd yn diwygio'r safswm, incwm sydd ei hangen ar y lwydydd er mwyn bod yn gymwys ar gyfer deiliadaeth perchen feddiannydd. Mae'r adnodd yn defnyddio dosbarthiadau incwm canradd i amcangyfrif nifer yr lwydydd ar ei safswm incwm hwn o leiaf. Y dybiaeth olaf sydd ei hangen ar gyfer y cyfrifiadau perchen feddiannydd yw canran yr lwydydd sy'n gymwys ar gyfer deliadaeth perchen feddiannydd sy'n symud ymlaen i brynu. Nid oes unrhyw ddata cadarn i gefnogi canran benodol – ond roedd y gweithgor technegol o'r farn bod canran rhwng 40 y cant a 60 y cant yn resymol, ac mae hyn yn cwblhau'r holl dybiaethau sydd ei hangen ar gyfer cyfrifiadau alwydydd perchen feddiannydd. Ar alwydydd a ddenir i'r sector rent preifat, fydd alwydydd y farchnad 2 llai'r amcangyfrif o alwydydd perchen feddiannydd. Nesaf, rydym yn ystyried newidiadau posibl i brysiau rhentu, prisiau tai a thwf incwm dros 5 mlynedd gyntaf cyfnod adolygu'r LHMA. O'r cwmplenni, bydd angen i chi ddewis y tybiaethau di-ofyn neu dybiaethau'r defnyddiwr. Mae'r tybiaethau di-ofyn yn seiliedig ar ragolog ariannol 5 mlynedd y swyddfa gyfrifoldeb gyllidebol. Bydd angen nodi unrhyw dybiaethau newid canran y defnyddiwr yma yn y res wedi ei labelu ragolwg y defnyddiwr. Hefyd, bydd angen i chi bennu tybiaeth o ran sut y bydd y dosbarthiad incwm aelwydydd yn newid dros 5 mlynedd gyntaf cyfnod adolygu'r LHMA. Ymhlith yr opsiynau mae mwy o anghydraddoldeb, dim newid, defnyddiwr. Y dybiaeth o ran mwy o anghydraddoldeb yw y bydd yr incwm yn y ddegfed ganradd un pwynt sylfaen canrannol yn is na'r canol rif ac un pwynt sylfaen canrannol yn uwch yn y ddegfed ganradd a phedwar ugain. Bydd yr un pwynt sylfaen canrannol yn gostwng yn un ffurf o'r ddwy ganradd eithaf hyn i ddim newid yn y canol rif. Ac mae'r tybiaethau olaf yn canolbwyntio ar ddeiliadaeth tai canolradd. Mae gennych dri opsiwn yn hyn o beth. Opsiwn 1 yw rannu'r angen am dai canolradd, fesul rhent canolradd a pherchentiaeth cost isel y tu allan i'r adnodd. Ar gyfer yr opsiwn hwn, dylai tablau 11a ac 11b isod fod yn wag. Opsiwn 2 yw rhannu'r tai canolradd yn yr adnodd a defnyddio'r incwm trothwy uwch ar gyfer rhent cymdeithasol fel yr isafswm incwm ar gyfer rhent canolradd bydd angen i chi bennu i chafswm incwm ar gyfer rhent canolradd. Ar gyfer yr opsiwn hwn, dylech adael tabal 11a yn wag a llenwi tabal 11b yn unig. Yn olaf, mae opsiwn 3 yn hymelaethu ar opsiwn 2 drwy gynnwys alwydydd ychwanegol o'r ddeiliadaeth rhent cymdeithasol yr ystyrir ei bod yn gymwys ar gyfer rhent canolradd Ar gyfer yr opsiwn hwn, gallwch bennu i safswm incwm is diwygiedig ar gyfer rhent canolradd gan ddefnyddio tablau 11A ac 11B. Fe'ch anogir i ddefnyddio'r ddalen profi senarios yn adran allbynnau'r adnodd i amrywio'r tybiaethau ac i ddeall yr effaith ar wahanol amcangyfrifon o ddealliadaethau a lwydydd. Ar ôl cwblhau hyn, Gallwch dicio'r blwch priodol ar dudalen flaen adran 2 gan nodi eich bod wedi cwblhau'r gyfynion data ar gyfer tybiaethau allweddol. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch edrych ar ganllawiau LHMA neu anfon e-bost i Lywodraeth Cymru yn afdl cysylltnod lhma at llaw.cymru.gov.uk.